Що ми бачимо? Дальше. Няме! Ака. Седан Герри, Япон, Ака, Накаш. Пожалуйста, слышите. А что, бы, что это было? Что это было?